Iya, Buyutin Mbah Joyo, Kang. Buyute Mbah Joyo. Wis masuk ya? tak upload kapan ya? bengi apa ya? Sampe delok. Ya. Hmm. Ya jangan lupa ya, subscribe penting. Ya. putra kanjeng siro lawe doprang kumpul jono disebut Pak putra kanjeng siro lawe Do prang kumpo jono syukur dadi kusumane oh Sutro Kanjeng Bye.